asalaamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullah oyingiddewo mu bitiibwa naye mba musama owawe kisibiri bannange <laughs> obeeraki justman simanyi naye nga mbawa muntu wa bulijjo mm. mm. wakagenda wiikisi bbiri kyekikomezaawo bannange omukyala yabadde agala tuli aidi wamu mhm. songa sobola kukola ki butagirya mm. naye atosobola butagirya naye nangamba mwami nkwagala wano ku idi esente ezo muzijjawo era zabadde mmeka banna gweomuntu <laughs> eyoakagenda ennyonyi wakagirinnya era n'okomawo bibadde byabwerere okugenda n'okudda nsosanga ndowooza balaika balinyawo bwerere hmm. babuukirawo bwerere hmm, hmm. kakati yidi obadde tosobola gimuweereza esouth africa mutuukako wano ki ekiri special nnyo kyomuleetedde idi nagimuweereza ekisinga okubeera special i myself okitegedde hmm? so kati bwe manzi ze in personal teri kisinga ekyo hmm, obuzekukarefugi kaffe ngaowetaga <laughs> okakeberako eh, ate obona akola kimunaye kubanga toja musobola abakabebi kaffe ajetaina okumenya <laughs> akram akram jebuvuddeko wamukuba surprise eri makunala esaawa yagitulaga buli kimu kyokureti biki mhm. byonna byajja ate era yabisaba kyasaba kyafuna kyasaba kyafuna mm. yagamba essimu hajja te essimu essimu naye wagikyusiza essimu bagirese era agenda gifunaera <laughs> nyabo tulina okubuuza ebagirese buli kyosaba ojja kukifuna wange naye banange kinuwa mukitadde ku levo ndalatolikyakola bahetaza bali bagamba nti no n'omwaka oba emyezi emeka tegijja kukyali bahetaulekayoeyo emirimu bakuwadde liivu yabbanga ki nekozesa wekozesa mm, social media n'abantu babyogereyo mbe olina ebirala byokola nga kimpozi <laughs> aja ati omanyi byebogerani ah, ah, mbu enginia apoota okupoota mbu byebikikubizimbe eh. kasakuba nga mulimu <laughs> mm. nga mwajja ekyokulya n'atulabirira mm. alhamdulillah okusiga baana basajja bakeera okutambula obutambuzi oba ku baneighbors oba ne bakeera ku tiktok so abanga apota naafuna ekyokulya mm. ate munewe mugambye <laughs> ah, eh, uh, kasaba nga zivamu nezitulabira itsok sebooli wano mugwanga paka bbanga ki lyenjagala wangi hmm, njagala naye laavu tekusuula eddalu kati kubabanene emirimu labika ogiwe yewumuzeeko nabagamba <laughs> nabagamba omusajja yena nga aliyo nga tanafunayo dokita kuluwe hmm. tanamanya mukwano hmm. bamulamu batugamba nti no baby shawa bagitwala mbu maldive zisimanya wa bituufu ebyo byebayogera tujagala capetown capetown tujagala wali ku buko kakati dokita wafe ogenda mujja e uganda abadde atuwa kusanya omutwala eyo no wagenda nakola bebishawa nadda e uganda nadda e uganda mm. aki tokomawo euganda genda komawo e uganda inshallah this year obeere wano ya so i think I'm, fin i'm finalizing this year ngenda kujja nkolera uganda nyabogo wakisabye nakyo wangi <laughs> tobola ngeze nenkomawo era ngenda kuddayo era ngenda kukomawo mm. but uh, before i'm sure before before november Albini Uganda nga nkomyo official ya. Kicho mugamba kicho kijujulucho tubadde tukikumide. Ebisinga mbe mugamba kusimu ebisinga ne bantu nakabiraba. Mm. So Pozi nga mwino obugambo bwenjawula omwagala mugambe yo naye nga ye. Eh, ye mugamba buli kimu. Mugambe bi. Mukwano maze wiki bbiri naye ninga maze omwaka nga sikulabako. Bana ngamba demba subwa. obadde obasubwa bameka ye ne bebi ede eh? hmm, mbasubwa adduse atidde tetumanyi kyatidde oba okomyewo mu sitayiro ki hmm, banko bampyanze bulibwaja tebulwana bakombamupya baithawe eh. eh. <laughs> akuramu gwe nasalawo mwagale mwagale hmm. abennogo baffe nakyo yidi yidi mugenda gimalako mutya aja tekisemba yidi mugenda gispendingira wa program ya yidi aja ti yagirina kubanga nze munange aja ti yidi mukwano yidi tugenda zibana nenze ze kuri yidi na mchala ya manyo mm. bantu alawa aja ti wa yidi enteekateeka ziri zitya celebrations ziri wa zaffe n'omwami waka waka mm. temuyiseyo kubagenyi temuyiseyo naffe mutuyise ah, amamulya nnyo bangi mugenda bbeera waka eh? <laughs> ya tugenda bbeera waka hmm. nga muli awo mubijjulotuli awo nga tulya pira awo hmm. nenkoko nakamonde ne saladzi era etooke byonna eh, ishabwe <laughs> mazima nenga ofuma ishewe <laughs> ogitegeka eh. mm. ajagala nyo anti mnyankura mwami wange <laughs> nakwishewe bomulese eh. baka obugambo bwomugamba nga tumaliriza ndi happy okubanga ze okubanga tugenda kulya naye idi so i feel we are complete era prince anal agenda kusanyuka ngalabye ku daddiwe ate <laughs> refugi musanyufu olwede gwaja tomulaba <laughs> naye tolaba tulaba naye hajati yali asanyize kubatyo bwabeera eva ah, essanyu lyeyongerako bucyanga nfuna bucyanga kufuna essanyu lyeyongerako mm, kubanga nsinga kukola bimusanyusa buli saawa mm. buli saawa nonyeyo kapya kacyaka munyumira kyobola nango mukwano nga tobowa muno mm. kunyuma nnyo eh, naddala nga gulimu nekasente mukwano tegunyuma nga tegulimu kasente goroza abakunjo yakujja ku idi nandize ntya hmm. batyayamu okay tweyanza nnyo ibra kitaye n'ajja ati tulako mu kamera zaffe tula mu kamera zaffe Weil ihr 自分の場で。